Ini dia hotel Anda. Kita sudah sampai. Kita benar-benar tepat waktu, jam pukul 8 malam pas. Boleh mengajukan Tania satu pertanyaan. Iya, silahkan. Saya mendengarkan Anda. Apakah Anda ingin layanan mobil untuk kunjungan lokal Anda? Iya, ide yang cemerlang. Berapa harganya?